ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወደ ብርሃን ያወጣኛል፣ ጽድቅንም አያለሁ። ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ዘጠኝ ላይ የተነገረውን የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ አድርገን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። የሊዲያ ልቦና ከፍቶ ቃሉን እንድታስተውል ያደረገ መንፈስ ቅዱስ የእኛንም ልቦና ብሩህ ያድርግልን። የትምህርታችን ዓላማ ዛሬ ያው በቤተ ክርስቲያናችን አጠራር በዚህ በጾመ ነቢያት ከነሐሴ ሰባት እስከ ነሐሴ 28 ያሉት ሶስቱ ሳምንታት እየራሳቸው ስያሜ ያላቸው የመጀመሪያው ስብከት ነው። አሁን ደግሞ ብርሃን ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ኖላዊ ነው። እንግዲህ ይህ በቤተክርስቲያን የተሰየመውን የዛሬውን ልደት መነሻ አድርገን በብርሃን ክርስቶስ የምናምን የብርሃን ልጆች ተብለናልና ከጨለማው ዓለም በእምነት ተለይተንና ተጠብቀን መኖርና በነቃ መንፈስ መንፈሳዊ ተጓድሏችንን በርትተን እንድንፈጽመው ማስገንዘብ ነው። ይሄ የትምህርቱ ዓላማ ሌላ ዓላማ የለም። የትምህርቱ ዓላማ ይኸው ነው። እንድንሰማ ብቻ ሳይሆን በምንሰማው ነገር እንድንጠቀምበት ጭምር ነው እና እግዚአብሔር ለሁላችን የምናስተውልበትን ልቦና ያድለን። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን የዓለም ብርሃን ነው። ዛሬ የጨለማው አሰራር ነግሶ የብርሃን ልጆች ተብለን የምንጠራ እኛ እንኳን ሳንቀር በጨለማው አሰራር እየተዳከምን እየተሸነፍን ባለንበት ዘመን ነው። በኃጢአት ጨለማ ተይዘን ለምንባክን ደግሞ ዛሬ መድኃኔ ዓለም አምላካችን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይለናል። ወደ ብርሃን ሕይወት እንድንመጣ እሱ ብርሃን ሆኖልናል። ለመሆኑ ብርሃን ምንድን ነው? ጨለማውስ? እኛስ ወደ እውነተኛው ብርሃን እንዴት እንደርሳለን? ለሚሉት ነጥቦች በትምህርታችን ውስጥ አካተን እንነጋገራለን። የትምህርታችን ዓላማ በሶስት ይከፈላል። በሶስት ከፍለን እናየዋለን። አንደኛውና የመጀመሪያው የጨለማ ዘመን የምንለው ነው። ይሄ ዘመን ከአዳም ውድቀት እስከ ክርስቶስ መምጣት ያለውን ዘመን ያጠቃልላል። ይሄ ዘመን ዘመነ ፍዳ፣ ዘመነ ኩነኔ፣ በመጽሐፍ አጠራር ደግሞ ዘመነ ኦሪት ተብሎ ይጠራል። በዚህ ዘመን ውስጥ የነበሩ ሰዎችም በጨለማ የሚኖር ሕዝብ በጨለማ የሚመላለስ ህዝብ የጨለማው ጥላ ያጠላበት ህዝብ ተብሎ ተጠርቷል። ለዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው በማለት ነቢዩ ኢሳይያስ ከነተስፋው በትንቢት በዛ ዘመን የነበረው ህዝብ በጨለማ የሚኖር በጨለማ የሚመላለስ የጨለማው ኃይል ያጠላበት ህዝብ እንደሆነ ይነግረናል። ለምንድን ነው በዚያ ዘመን የነበሩ ሰዎች በጨለማ የሚኖር ህዝብ ተብለው የተጠሩት የሚለውን መልስ ለማግኘት አንድ ሁለት ነጥቦችን እናያለን። አንደኛውና የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ግጥ ሰው ከእግዚአብሔር ጸጋ ጎለው ስለሚኖሩ ነው። በጨለማ የሚኖር ሕዝብ የተባሉት ለዚህ ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጥር 6 ላይ ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፣ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው፣ ሁላችንም እንደ ቅጠል ረግፈናል በደላችንም እንደ ነፋስ ወስዶናል በማለት ይገልጠዋል። ሁላችን እንደ እርኩስ ሰው ሆነናል። ስራቸው፣ ህይወታቸው ሁሉ የርኩሰት ነበር። ጽድቅን እንኳን የሚያደርጉ ሰዎች ጽድቃቸው እንደ መርገም ጨርቅ የሆነበት እንደ ቅጠል የረገፈ ፍሬ የሌለው ተስፋ የሌለው ድነት የሌለው ማለት ነው። በእንዲህ ህይወት የሚኖር ህዝብ ነበረ። ሁለተኛው በዲያብሎስ አገዛዝ ስር የወደቀ ባሪያ የሆነ ነፃነት የሌለው ህዝብ ስለነበረ እያስተዋላችሁት ነው። በዲያብሎስ አገዛዝ ስር የሰው ልጅ ምን ሆኗል? ወድቋል። የዲያብሎስ ባሪያ ተገዥ ሆኗል። ስለዚህ በባርነት ያለ ሰው ነፃነት ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ነፃነቱን ያጣ ህዝብ ስለነበረ በጨለማ የሚኖር ህዝብ ተብሏል። ለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የቀደመውን ህይወት ሲገልጽ በኤፌሶ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ። ቀድሞ ምን ነበራችሁ? ጨለማ ነበራችሁ። ቀድሞ ያለው ከክርስቶስ በፊት ያለውን ዘመንና ህይወት ሲገልጠው ነው። በቆላሲስ ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ላይም አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ ያን ዘመን የባርነት ዘመን እንደሆነ ሲገልጠው እንዲህ ይላል፣ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታልና እዚህ ላይ አሁን የምናስተውለው ቃል ምንድን ነው? በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን በትዕዛዝ የተጻፈ የዕዳ ጽህፈት ይሄ የዕዳ ጽህፈት ምንድን ነበር? አዳምም ሔዋንም በአንድ ቃል ለዲያብሎስ ተገዢ መሆናቸውን የገለጹበት የዕዳ ጽህፈት ደብዳቤ ነበር። ይህንን የዕዳ ጽህፈት ደብዳቤ በባርነት የወደቅንበትን ህይወት ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በመስቀሉ በሕማሙ በጭንካሩ በሞቱ ጠርቆ ለእኛ እንቅፋት እንዳይሆን ከመንገድ አስወግዶ ብርሃንን ሰጥቶናል። እንግዲህ ዘመኑ ከመክበዱ የተነሳ ያ ዘመን ለምድሪቱ የተረፋት ጨለማ መከራ ነበር። ስለዚህ ነበር ነብዩ ዳዊት ፈኑ ብርሃን ወጽድቅከ ያለው ብርሃንና እውነትህን ላክልን፣ ብርሃንን ላክልን፣ በጨለማ እንኖራለንና ከዚህ ከጨለማ እንድንወጣ የሚያስችለንን እውነተኛውን ብርሃን ምን አድርግልን ላክልን። በሌላ መጽሐፍም እንዲሁ ፈኑ ዴከ ማርያም ይላል። እጅን ካርያም ስደድልን፣ ወድቀናልና እንዲደግፈን፣ ወድቀናልና እንዲያነሳን እጅ የተባለውን ልጅህን ወልደ አብ ወልደ ማርያም ተብሎ የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ከውድቀታችን ያነሳን እርሱ ነውና ያ ዘመን ምን ያህል በባህርነት በውድቀት የሰው ልጅ እንደነበረ የሚያሳየን ነው። እዚህ ላይ አዳም እንዲያደረገ ህዋን እንዲያደረገች የሚለው አተታ ውስጥ አልገባም። እሱን እናንተ አንብቡት። ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ዘመን ምን ነበር? የጨለማ ዘመን ተብሎ ይጠራ ነበር። ሁለተኛው ዘመነ ብርሃን፣ የብርሃን ዘመን። ይሄ ዘመን ደግሞ ከክርስቶስ መገለጽ አንስቶ አሁን ያለንበትን ዘመን ጠቅልሎ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያለው ዘመን ምን ተብሎ ይጠራል? የብርሃን ዘመን፣ ዘመነ ምሕረት፣ ዘመነ ይቅርታ፣ በመጽሐፍ አጠራር ደግሞ ዘመነ ወንጌል፣ የወንጌል ዘመን፣ የብስራት ዘመን፣ የደስታ ዘመን ሆኗል። ለምን? ጨለማው አልፎ ብርሃን ስለመጣ ዘመኑ የብርሃን ዘመን ያሰኘው ብርሃን ክርስቶስ የተገለጠበትና የሰው ልጆች ድህነት የታወጀበት ስለሆነ ዘመኑ ዘመነ ብርሃን ተብሎ ተጠርቷል። ብርሃናችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስላገኘ ነው ይሄ ዘመን ምን ተብሏል? ዘመነ ብርሃን ተብሏል። እርሱም እንዲህ አለን፣ አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም፣ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ በማለት ዓለም ሁሉ በዓለም ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን እንደሆነ ገልጦ አስተምሮናል። እርሱም አስቀድሞ ከእርሱም በኋላ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለ የሚልም የለም። እውነተኛ የዓለም ብርሃን ማ ብቻ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ብርሃን ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ቅድም በቅዳሴው ላይ ሙሉ ተነቦልናል። እኔ ውስን ነጥብ አነሳለሁ። እንዲህ ይላል፣ በእርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም ይላል። በእርሱ በተባለ ቀዳማዊ ቃል ተብሎ በተጠራ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ምን ነበረች? ህይወት ነበረች። እርሱ እኔ ህይወት ነኝ እንዳለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ስታነቡ በክርስቶስ ያለችው ህይወት ለሰው የጽድቅ ብርሃን የሚሰጥ ነበር። ያ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ያለው ብርሃን በጨለማ ዓለምና ለሰው ልጆች የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ሆኗል። እርሱም ጨለማ የተባለ ዲያብሎስና ኃጢአት ያላሸነፈው ጨለማው አላሸነፈውም ነው ያለው አይደለም። ኃጢአትና ዲያብሎስ ያላሸነፈው ኃጢአትና ዲያብሎስን ድል የነሳት ብርሃናችን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ላይ ገጽ አንድ ላይ መጀመሪያው ክፍል ላይ ስታነቡ እንዲላል ወብርሃነ ጽድቅሰ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ ብርሃን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሌላ መጽሐፍ አሁን በመጽሐፈ ዚቅ ላይ ዛሬ በዕለቱ በታኅሳስ 14 እስከ 20 ባለው ጊዜ የሚዘመረው መዝሙር ብርሃን ይባላል። በዚህ መዝሙር ብርሃን በተባለው መጽሐፍ በዚያ ክፍል ላይ በዚቁ ላይ ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር ብርሃን ዘመጽአ ውስተ ዓለም ዚያበርህ ላዕለ ጻድቃን መራዊሃ ለቤተክርስቲያን በማለት ይገልጸዋል። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ በጻድቃን ላይ ያበራል፣ የቤተ ክርስቲያንም መሪዋ ነው በማለት የክርስቶስን ብርሃንነት ይነግረናል። ያ የክርስቶስ ብርሃን ያለው ደግሞ የተባረከ ነው፣ በጻድቃን ላይ የሚያበራ ነው፣ በሚያምኑት በሚታመኑት ላይ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ነው። የቤተ ክርስቲያንም መሪዋ ነው። ቤተ ክርስቲያን የተባልንኛል በክርስቶስ የተመሰረተች እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ህብረት አንድነት ናት። ስለዚህ ለእኛ ለህይወታችንም መሪያችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ሶስተኛ ሶስተኛ አንደኛውን ጨለማን፣ ሁለተኛው የብርሃን ዘመናን፣ ሶስተኛው ደግሞ የእኛን ህይወት ይመለከታል። የክርስቶስ ብርሃንነትና የእኛ ህይወት እንግዲህ የክርስቶስ ብርሃንነትና የኛ ህይወት ምን ይመስላል ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሚለውን ደግሞ ትንሽ እንዲሆን አንደኛ በብርሃኑ ክርስቶስ ብርሃን ሆን። ይህ ነው ህይወት ነው ለእኛ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። እናንተ ምንድን ናችሁ! የአለ ብርሃን ናችሁ። ስለዚህ ለምናምን ለእኛ የብርሃንን ሕይወት ሰጠን፣ እርሱ ብርሃን ክርስቶስ። ሁለተኛ የብርሃን ልጆች ተባል። አሁን ደግሞ ልጆች ተባል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት ላይ እናንተ ግን ወንድሞቻችን ሆይ ቀኑ እንደ ሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ ውስጥ አይደላችሁም፣ ሁላችሁም የብርሃን ልጆች የቀንም ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም። እንግዲህ እንንቃ፣ እንትጋ፣ እንወቅም እንጂ እንደነዚያ አናንቀላፋ በማለት ማንነታችንንም ይነግረናል። እናንተ ምንድን ናችሁ? ከብርሃን ናችሁ። ከብርሃን ወገን ናችሁ፣ የብርሃን ልጆች ናችሁ፣ የሌሊት አደላችሁ፣ የጨለማ አደላችሁ በማለት ይገልጠዋል የእኛን ሕይወት። አሁንም ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር ስምንት ላይ እንዲህ ይለናል፣ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታችን ብርሃን ሆናችኋል። እንግዲህስ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። የብርሃን ፍሬው በጎ ሥራና እውነት ቅንነትም ሁሉ ነውና እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኘውን መርምሩ። የሥራ ፍሬ ከሌላቸው ሁለንተናቸው ጨለማ ከሆነ ሰዎች ጋር አትተባበሩ፣ ገስጿቸው እንጂ በስውር የሚሰሩት ሥራ ለመናገር የሚያሳፍር ነውና። ነገር ግን በብርሃን የተገለጠ ሁሉ ይታወቃል፣ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና። የተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተለይ ተነስ ክርስቶስም ያበራልሃል ብሏልና በማለት ያስተምራል። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተለይተ ተነሳ። ማ ያበራልሃል? ክርስቶስ። ክርስቶስ ብርሃናችን የሆነ የብርሃን ልጆች ነን። ስለዚህ የብርሃን ልጅ ደግሞ በጨለማው ስራ፣ በክፉ ስራ አይተባበርም ነው የሚለን። በዚህ ህይወት አይኖርም ነው የሚለን። ስለዚህ እናንተ ምንድን ናችሁ? የብርሃን ልጆች አደለም እንዴ? ፈራችሁ እንዴ? የብርሃን ልጆች አይደለም? ግን ልቦናችን ይህም በሚገባ ሊመሰክርልን ይገባል። እኔ በእርግጥ ከብርሃን ላይ ከጨለማ ከክርስቶስ ላይ ወይስ ነፍሴ ወዴት ታበራለች? የኔ ህይወት የቱ ጋር ያለው ምኑ ጋር የቆመው ይሄ ጊዜ የህይወት ጥያቄያችን ሊሆን ይገባል። እስቲ ወደ ማጠቃለያው እንምጣ። ለዚህ ደግሞ ያው ዘመኑ ዘመነ ብርሃን ና እስቲ ከብርሃን ጋር የሚመሳሰል አንድ ነገር ትምህርት እንዲሆነን እኔም ለእኔ ትምህርት ስለነበረኝ ትምህርት እንዲሆነን እናንሳ። የትራፊክ መብራት መቼም የማያቅ የለም አደለ? ይሄ የትራፊክ መብራት እንግዲህ ከክርስትና ጋር አመሳስዬ እኔ ተምሬበታለሁ። እንዴት የሚለውን ነገርና እናንተ የምትማሩበት ከሆነ ትማሩበታል። እንግዲህ ብዙ አተት አላበዛም። በአንድ ወቅት ወደ አንድ አገልግሎት እየሩ ሳለ ነው አጋጣሚ ቆምኩኝ። ከዚህ በኋላ ያለው ታሪክ ብዙ አያስፈልግም። ከዚያ እዚያ ቆሜ ሳለው መብራቱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ እየተፈራረቀ ይበራል። እንግዲህ ሶስት መብራት እና የኛ ህይወት በክርስትናው ሲመዘን ምን እንደሚመስል ይዩት። እንግዲህ አረንጓዴ መብራት አለ አይደለም? እሱ መብራት ምንድን ነው? እንድንሄድ የሚፈቅድ ነው። ሂድ ነው አይደል? አትቁም፣ ሂድ። ካሰብንበት ለመድረስ የግዴታ አረንጓዴውን መብራት እየተከተል መሄድ አለብን። አረንጓዴውን መብራት እየተከተል የምንፈልገው ጋር እንደርሳለን። እኛም እንግዲህ አረንጓዴ የተባለው የክርስትናው ህይወት ነው። ልንሄድ የተፈቀደበት የህይወት መንገድ በዚያ መንገድ ላይ ምን ማድረግ ነው? መሄድ ነው። በዚያ መንገድ ላይ ስንሄድ ካሰብንበት እንደርሳለን። የሁላችንም ሀሳብ አንድ ነው። ደስ የሚለው በክርስትና ነው። በክርስትና ውስጥ በዚህ ዓለም የሁላችንም ሀሳብ አንድ አይደለም። እንኳን የሁላችን ሀሳብና የአንዱ ሰው ሀሳብ ከሌላው ሰው ሀሳብ የተለየ ነው። ነገር ግን በክርስትና ውስጥ የሁላችንም ሀሳብ ስንት ነው? አንድ ነው። እርሱም ምንድን ነው? መድን መንግሥተ ሰማያት የዘላለም ህይወት ይሄ ነው። ስለዚህ ወደዚች ህይወት ለመግባት አረንጓዴውን መብራት እየተከተልን ሳንቆም በሚገባ መልኩ የክርስትና ህይወታችንን የተሰጠንን የብርሃን ህይወት ተከትለን ልንጓዝ ይገባል። ቢጫው ቢጫው ምንድን ነው? ለመቆምም ፈጥኖ ወጥቶ ለመሄድም የሚያዝ ነው አደለ? ይህም መቼም አጥታ አልገባም፣ ታውቁታላችሁ። እኛም እንግዲህ ነፍሳችን መንገድ ስታ በሄደች ጊዜ ልንገታት ከኃጢአት ሕይወቷ በንስሐ ፈጥና እንድትወጣ ማድረግ አለብን። ነፍሳችን በክፉ ሀሳብ ለመሄድ ስትነሳ ቁሚ፣ ቀይ መብራት ሊመጣብሽ ነው፣ ክፉ ሕይወት ሊመጣብሽ ነው፣ ቁሚ፣ ይህ ለአንቺ አልተፈቀደም ነፍሴ ሆይ ብለን ልንላት ያስፈልጋል። ሶስተኛው መብራት እሱ አደገኛ መብራት ነው፣ ቀይ ነው። ይሄንም መብራት ጥሶ የሄደ ምን ይገጥመዋል? አደጋ ይገጥመዋል አይደለም? ስለዚህ በክርስትና ህይወቱም እንድንቆም የሚበራ መብራት አለ። በቃ ቁም እንዳትሄድ የሚል እግዚአብሔር እንዳትሄድ ቁም እዚህ ጋር ብሎ እግዚአብሔር የሚያዝበት ጊዜ አለ። ይህም ክፉ የሆነው መንገድ ነው፣ የኃጢአት መንገድ ነው። ሀሳብ ጸንሳ ምኞትን ትወልዳለች። አይደለም እንዴ? ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች። ኃጢአት ደግሞ ጸንሳ ሞትን ትወልዳለች። አያችሁ፣ ሀሳብ ላይ እንግዲህ እያለን ቢጫው መብራት እንደሆነ አስቡ። በውስጣችን ኃጢአት ሲጸነስ ፈጽሞ እንድንወጣ ጥንቃቄ እንድናደርግ እየበራልን እንደሆነ ይወቁ። ኃጢአትን ከሰራናት ግን አደገኛው መብራት ይመጣል። እሱም ምንድን ነው? ቀይ ነው፣ ሞት ነው። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ እነዚህ ሶስቱ መብራቶች ልንጠቀምባቸው ይገባል። አረንጓዴው መብራት ይዘን የምንሄድበት ህይወት አለን። ቢጫው መብራት ሲያስጠነቅቀን፣ በውስጣችን የሚነሳ ክፉ ሀሳብ ሲኖር በእግዚአብሔር ቃል እየገሰጽን ልንጓዝ የሚችልበት ይወታለን በመጨረሻ ፈጽሞ ልንተው ልንቆ ከህይወታችን ልናስወግደው የሚገባ ህይወት አለ። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ? ለምን ታውቂኛለሽ? የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግደው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 42 ቁጥር አምስት ላይ ነቢዩ ዳዊት እንዳለ እንግዲህ እኛም እነዚህ መብራቶች እየተጠቀምን ነፍሳችን ስትታወቅ ወደ ክፉ መንገድ ስትሄድ እግዚአብሔርን እንድታይ ብርሃን ክርስቶስን እንድትመለከት ልንመራት ያስፈልጋል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ እንግዲህ ቀይ መብራት ሲበራ ቁም ነው ብለናል። ነፍስ መግደል የጀመሩ ሰዎች በነፍስ መግደል ውስጥ ያሉ ሰዎች መቆም አለባቸው። በወገኖቻቸው ላይ ስቃይ የሚያበዙ ሰዎች መቆም አለባቸው። አዛ የእግዚአብሔር እጅ ሲነሳ ቅጣት አለ። በዝርፊያ፣ በዝሙት፣ በስካር፣ በጣዖት ማምለክ የምንኖር በቃችሁ ቁሙ፣ ወደ ንስሐ ግቡ ሲል እግዚአብሔር ቆመን ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ያስፈልጋል። በብርሃናችን በክርስቶስ አምነን ለነፍሳችን እንዲህ እያለን ልንነግራት ያስፈልጋል። ወደ ብርሃን ያወጣሻል፣ ጽድቅንም አያለሁ። ወደ ብርሃን ያወጣኛል፣ ጽድቅንም አያለሁ። ይህን ለነፍሳችን ሁልጊዜ ልንናገራት ያስፈልጋል። ተስፋ እንዲኖራት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ስትኖር ምን ልንላት ያስፈልጋል? ወደ ብርሃን ያወጣሻል። ብርሃን ክርስቶስ ወደ ብርሃን ይመራሻል፣ ወደ በጎ ይመራሻል። ነፍሴ ሆይ አትዛይ፣ አትድቀሚ ወደ ጽድቅ ይመራሻል። እውነተኛው አምላክ መድኃኒት አለ ብለን ነፍሳችንን ልናበረታት ልናግዛት ያስፈልጋል። አንድ ደቂቃ ካለኝ አንድ ነገር ልጨምርና ትምህርት ይጨርሳል። እንግዲህ አንድ ነገር እኔና በቤተክርስቲያናችን ከአባታችን ጀምሮ ነቀሲስ ደሰን ነቀሲስ ብርሃኑ በእኛ ቤተክርስቲያን እንኳን በየትኛውም ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል ይነገረናል፣ እንሰማለን አይደለም በአሁኑ ሰዓት መቼም የእግዚአብሔርን ቃል የምሰማበት መንገድ የለም የሚል ሰው እንደማይኖር ነው። ቤታችንም ቁጭ ብለን በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ይዘራል። ይህ ሁሉ አላማው አንድ ነገር ላይ እንድንደርስ ነው። መጋቢ አይላፍ መክብብ አጣው አንዴ የተናገሩትን ነገር አንሳና ትምህርት ይጨርሳለሁ። ሰውየው ገበሬ ነው። ታዲያ ይሄ ገበሬ ሚስቱ ትሞትና ያለችው ሁለት በሬ ስለነበረች አንደኛውን በሬ አርዶ አርባዋ ያወጣል። ከዛ በኋላ ቀጣይ ሊመጣው ሰማንያው ስለሆነ የነሳ አባት ይመጡና ሰማንያው ሳይደርስ እዚህ ሰማንያ አንድ እየደረሰ ነው አስብበት አሉት። ከዚያ ገበሬው አዘነ። ሁለት በሬዎች ነበሩ፣ አንዱን አርጄ አርባዋ ይሄን አንዱን ካረድኩ ደግሞ ምን ሊሆን ነው? እኔም ልጆቼም ልንራብ ነው ብል ይላቸዋል። እኛም አባት እንግዲህ የመጽሐፍ ነገር አለማወቅ የቤተክርስቲያን ትምህርት በሚገባ ለመረዳት ወደ ስህተት ይመራል። ከዚያ እኛ አባት ቀበል ሊያደርጉና እንዴ በአርባው ባወጣህላት ገነት ደጃፍ ደርሳለች፣ ከበሮ ደርሳለች እና አሁን እየጠበቀች ነው በር ላይ ቆማ ገነት ደጅ ላይ ብለው ይሉታል። ከዚያ ያም ገበሬ ብለ ነበርና እንግዲህ አባታችን እኔ እንግዲህ ያለኝን አውጥቼ እስከ ገነት ደጅ አድርሻታለሁ። ከዚህ በኋላ በርትታ ትጋፋና ትግባ ብለዋል ብለው ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው? አሁን እንድንማር የፈለኩበት ነገር አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል እየተነገረን በርትተን ወደ ጽድቅ እንገባ፣ ወደ ንሳየት እንገባ፣ በስሆንም እንድንኖር በበጎ ስራ እንድንኖር የእግዚአብሔር ቃል እየተነገረን እዚህ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ለነፍሳችሁ ወቁበት ነው። ለነፍሳችሁ ወቁበት የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የመላእክት ጥበቃ፣ የቅዱሳን በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆያል።